ゃあこれちょっとポテトこの上に置いて、うん、これこっそり取って取ってこうやってこっそりやるこれは人狼が使うでこれ